Maurício Malcoca, estou aqui na Terra do Café. Hoje nós estamos tirando uns quartos rosa. Que está na, mão, tá na mão do nosso amigo Vitor aqui, ó. É, olha, tudo que acabou de tirar agora. Já fiz um vídeo anterior e esse é o segundo vídeo. Cadê o ponteiro aqui? Então nós pegou, pegou o lugar dela agora, só coisa boa. Rapaz. Hoje a bateria do celular é arreia. Hum. Tá a mesma qualidade que esse daqui, Não, é a qualidade dessa que tá aqui em cima. Cara. Não é a mesma qualidade dessa aqui. Ué, e, e esse daqui, olha aqui. Dá uma, dá uma olhada nesse daqui. Essa aqui vai ser bonita. Tá, essa tá, tá, tá olhando esse daqui, mano? Aqui vai ser bonita. Rapaz, esse aqui é outra coisa. Esse trem tá meio estranho, moço. Esse tá parecendo topázio. Olha aí. Não parece? Ela tá dando um, reflexo na luz. Mas topázio não sai muito tá aqui. Né? É, Pode ser uma morganita, uma morganita mais clara, mais branca, né? Mas depois vamos lá nela então. Olha, encontrei que tá entrando pro bordel, mas não tá arrancando ela. Rapaz, aqui não é achou o ninho. Não, é tá de flavo. Ó, ó, ó. Aí que entrou de lado. Arranca ela aqui, bate aqui, ó. Aqui é no é meu dedo aqui, ó. Aqui, aqui. Essa aqui não, também. aqui, ó. Bate aqui. Aqui. Isso, é isso. Mas vira mais uma. Você vai fazer nem ideia de trem bonito. Hum, já saiu já. Já? Não, para bater. Para bater, não, já tá arrancando, não aquele rei de fora. Vai. Tá quase. Vai, nossa senhora, essa, olha, vou até sentar. Pera aí. Olha aqui, olha, não, não, não, põe lá dentro. Sai da frente, sai da frente, sol, sai da frente. É. Olha aí isso. E a transparência disso. Olha, rapaz. Tanto que é rosa. Que coisa linda. Tá força, mas olha. sai coisa boa. Olha, olha aqui. Mostrar para esse povo como não coisa boa. Olha, rapaz. Pra pegar e guardar. Vamos vou mudar, cara. Ó. Deu uma boa também. hein? Agora tá tudo bom aqui. É aqui que eu quero. Essa aqui que eu quero. Deixa eu ver se você tá caçando a ponta dela. Essa aqui, Não, deixa eu ver a qualidade dela é boa. Boa, né? Essa é ponta que eu quero. Não, mas pra você chegar nessa ponta aí, você tem que tirar aqui, Jacaré, ó. Então mas eu vou chegar não, peraí. Vai que é pedrinha já tinha, Vai, pedrinha que dá lapidação, cara. É? é ela que eu quero. Tem pedrinha que dá pra lapidar, ó. É ela que eu quero. Dá pra fazer uma pedrinha pequena, velho. É ela que eu quero, não é outra. aberto, arrancado, a rosa. Bate aqui, aqui, aqui, aqui, pode afundar aí que vai sair aquela que você quer. Não, vira a mão, vira a mão. Se você quer essa aqui, você é. tem que virar pra cá. Ah, sim. rapaz, agora só, só deu filé, hein? Sua. Olha aqui, cada pedra bonita, cara. As pedras entradas de hoje. Vai dar pra mais um punhado no jardim. Hum. Tá? E esse tá bonito, hein? Esse aí você dá pra você limpar ela. Né? Dá. Se dá uma martelada aqui, né? Deixa assim. Você bota nós na beirada. Mas aí tem uma margarita aí, né? Aí, aqui é fava. Aqui é fava bonita. Não, assim vem pra cima, vai pra baixo. Eu tô, aqui, ó, vai, eu tô rodeando ela pra mim, minha é mão. Essa aí já é pro fundo, ó. Né? Olha, já tá no fundo, já ela não pula, hein? Daqui aqui, ó, tá do lado aí, ó. Por que tá tô falando? Essa aqui que eu tenho que tirar. Essa aí que eu tava tirando, você não deixou, hein? Essa aqui que eu quero arrancar daqui, ó. Essa aqui tá. Rapaz, hoje você tá, tá fazendo exercício, hein? Aí, ó. Olha o cavalo. Apesar que eu não posso fazer muita força, não, mas a gente faz, né? Na hora que nós olhar no relógio pra ver que hora que é. Aí sai. Tem que andar 100 km para chegar em casa. Hum. Olha. começando a sair, vai ser uma pedra bonita. Olha que cor mais linda. É ela que eu quero. Mas não pode deixar estragar ela, porque ah, ela tá na ponta. É isso que eu quero, essa aqui, ó. Vou pegar pera, ela. Peraí, peraí, deixa eu ver. Ela tá rodando pra cá, ó. Não sei que tá plantando, que ela tá jogando mais pra cá aqui ainda. Só uma batida nela aqui. Aí, pra cá, pra cima. De novo? Uh, dedo, dedo de pé ainda. Um bico de ferro do pé ainda. Hum, pegou um pedacinho da ponta. Ui. Saiu! Ah, é? Saiu! Ah. A pedra que eu queria saiu. Tá aqui, rapaz, que pedra que tá aqui dentro. É ela que eu queria. Não, olha essa aqui, ó. É essa olha, essa, é olha essa pedra que tá dentro aqui. Eu falei a cor dela. olha é aqui bonita. de fora. É bonita demais essa. Não, pega a água lá. Vai, ah, tá vai, vai, vai tirando aí que eu vou buscar a água. Essa só pra é bonita. mostrar uma pedra bonita Essas são bonitas. Aqui mais um pedaço aqui dela aqui. Vem, né? tá levando esse coisa também. Vê? mais bonito fica a cor. É. Hum? Tá vendo? água aí pra beber? Eu tomei já. Zé, essa aqui sai também, Zé. É só querer. Ela vai ser um favo grande, hein? Peguei o orçado. está cheio de um asfalto. Vamos olhar para ver. Cadê essa aí? Vamos dar uma Essa aí, vai. Nossa, aí pelo vento, claro. Olha aqui. Isso é uma... Olha a diferença que dá a borganita do treco, cara. Ô, tá vendo essas luzinhas iluminando dentro dela? Uhum. Isso diz que é bom, que é morganita. O resto é corte. Essa aqui tá direito, né? é difícil. Né? É, né? Olha o tamanho dela. Vai aqui, vai cada pedra no meio. É, olha o tamanho dela, Zé. Hã? Olha o tamanho dela. Hã? Olha aqui. Então, rapaz, olha que pedra que tá aqui. Então, essa aqui, né? Oi. Essa tá bonita, hein? Ah, mas... Olha uma organita aqui em cima. Vou arrancar ela daqui a pouco. Dá só um monte, né? Tamanhozinho. Quer ver? Não sei se daí tá dando pra ver direito. Evoluiu. Vem daqui de onde eu tô e olha nessa pedra. Evoluiu. Evoluiu e ela aqui, Zé. Evoluiu. Evoluiu. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Essa pedra melhor tá de baixo. Segura lá. Tá aqui, né? Não, debaixo bom ver lá. onde aqui, tá passando ó, dentro, aqui, né? É. Peraí, veja, veja a caladeira aqui, ó. Aqui, ó, pra cá assim, ó. Caiu. Essa quebrou é no punhado. A ponta dela tá aqui, bate cá trás, lá atrás, lá atrás, lá atrás. ponta dela e ela aqui. Aí tem um punhado de pedacinho dela aí, ó. Se quiser pegar na mão, você vai achar o punhado de pedaço dela. Aqui, ó. Nossa, um pedaço aqui. É. Cavaco doidado. Aí, ó. O pedaço dela. Olha no sol. Hum, que brilho. Ó. Aí. Hum. Diferença daquela lá que vai pegamos. Então. Que é rosinha. Ó. Ó. Agora o que eu quero tá aqui, ó. O que eu quero tá aqui, ó. Jogou foi o dedo já. Também por aí. Ó, olha, ainda ficou um pedacinho dentro ainda. casca saiu. Uhul, Nossa, é bonito demais, né? Até na cara vem. mais bonito. Rapaz, os caras têm um cuidado. Já pensou, os caras pegam uma pedrinha dessa aqui, limpa ela aqui, ela faz a, ele faz a lapida só. É, um, cada coisinha aqui. Ela vai sair, viu? Não sei se é difícil, tudo. Mostra aí a diferença do que lá que nós pegou aqui, rosa. Olha a diferença do leitoso com o rosa. Olha que coisa mais linda, sua vaca. É você jogou esse fora? Não. Ah, vai né? É, tem outro aí. Olha que coisa mais linda, sua vaca tá saindo dela. Eu não vou levar não. Quando vai aí. quebrando aí, ó. Olha os favacos lindos que sai. Cada favaco lindo que ainda tem cabimento aí. Olha, já quebrou um pedacinho. Olha outro favaco mais bonito ainda. Outro, pronto. É não quer sair não, mas eu vou arrancar, eu vou. Eu acho que tá batendo do lado errado dela, viu? Aqui, ó. Aqui, ó, ó. Tem já, já bati por aí já. Né? bate não, isso. vem pra aqui, ó. Pera É aqui que é o problema. É aqui que tá vindo. E ela tocando, ela não tá saindo. Aí, ó. Limpa aí. Isso aí ajuda. Agora ver onde que ela vai. O tamanho da vaca vai dar. Bom, Joga com água, tá bom, né? Tá bom. Vem. 응. 응. 응. 아, 좋아. isso, agora nós uma outra vai estourar. Aí, estourou já. Né? Ranco no ranco. Tem mais um. Ranco. Mais um. É, foi uma esmerada boa, né? Tem outra, a que tá arrancando, tá aqui, ó. Aí estou mais lindo aqui, ó. Ficou aqui ainda, aqui, ó. Tá ah. vendo aqui, ó. Quantos minutos tá dando esse vídeo aí? 15. 15? Ih inscrever no canal, dar uma força aí pro canal crescer. Ih, rapaz, essa tá. Pera, pera, pera. Vai, vai pra lá, vai. o favaco. É o favaco, é tá sendo sua vaca que foi, mas aqui Aqui, aqui. Hum. Por aqui. Não, cara, é algo aqui, ó. É, né? mas... Aqui, ó. Aqui, tá aqui, aqui, Aqui, ele pegou também, coitado. Pega ou não quebra? Cabeça dele. Pega ou não quebra? Mas ela não é tão boa assim. Não é? Agora é essa daqui, né? Aí, ó. Essa, coitado. <laughs> Acho que não vai saber qual não, que era, né? Não sei como que era e aí. ó. Bate aqui, ó. Hum. Vamos ver. essa limpeza. Aí, essa aqui tem pedra boa. Dá só um manho. Acabou a água. A água tá ali embaixo, mas tá quase acabando. Acabou. Hum, você vai ver essa aqui. Tá. Olha essa daqui, olha os peitos dessa aqui. Ó, essa aqui, não, aqui. Olha aqui não, essa aqui, essa, filma hum, aqui, ó, essa aqui, olha aqui. Coisa mais linda o spray dela. Olha pra você ver, coisa mais linda aqui agora que eu achei. Olha o spray dessa quiser. olha aí, vou cavar aqui que eu vou, eu consigo arrancar ela agora. Saindo. Já já nós vamos encerrar esse vídeo. Depois arrancar essa pedra. Vou tirar essa Falei que arrancava nossa, ela, nossa, Nossa, essa é coisa olha demais, cara. Falei não, vamos arrancar essa pedra inteira, aí você põe essa de ponta no, no, no, jardim. Eu falei, aí foi mais... Olha só. Aqui o pedaço, um pedacinho dela aqui. Tá meio barreado, mas dá pra enxergar. Então finaliza o vídeo aí. Vamos finalizar o vídeo aí, que... Lembrar o nosso amigo Edson aqui, que é o marreteiro. Bom na marreta. Nosso amigo Vitor aqui, que vai levar as pedras para pôr no jardim. Vamos encerrar o vídeo. Uma boa tarde, Maurício Mococa, do Vitor, do Edson. Cada um segue e segue aí. Alô, que mais, gente. Precisando ainda da inscrição. Abraço.